Tchau. Pode pra que eu enfrento o virus Menos bolsominion que são otários eu com tenho várias Pode pra que eu enfrento virus Menos meus amigos são otários Coronga no Brasil se espalha por iris Gata tá em choque pra que eu não abandone Até voltou no tempo só no kiss me through the phone Baby por favor não se emociona Alguém já pra 10 bilhão Essa é minha missão Essa é minha missão Não cai no conto dos vigários Pau no cu desses cuzão pra esses paras e ter problemas coronários de jogo já eu tenho vários Pode pra que eu enfrento vários Menos bons amigos que são otários Coronga meu prazo se espalha por pecuárias de jogo já eu tenho vários Pode pra que eu enfrento vários Menos bons amigos que são otários Coronga no prazo se espalha por pecuárias Shit is real, shit is getting real. Shit is real, it's aqui para real. Shit is real. Não sei se combate o vírus ou o Trump é teu em Brasil. Deixa os velho tudo na gaiola, deixa na gaiola. Esconde o bilhete do busão. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Passa álcool na mão, na mão. balde de álcool gel, eu tenho várias Pode pra que eu enfrento várias Menos bons amigos são otários Coronga no prazo se espalha por pecuárias Balde de álcool gel, eu tenho várias Pode pra que eu enfrento várias Menos bons amigos são otários Coronga no prazo se espalha por pecuárias